and love your Russia. Are you from Spain? I'm from Greece. England. Друзья, всем большой привет, добро пожаловать на канал Хижина Музыканта, меня зовут Раиль Арсланов. Сегодня в гостях на моем канале Акстар, Акстар Раиль гостях. и Гитара с нуля. Сегодня мы будем играть на баяне, на гитаре, русские украинские, татарские песни в чат рулетки. Будем смотреть на их реакцию, ну и постараемся вас удивить тоже своей игрой. Поставьте лайк, друзья. 100 тысяч лайков, мы снимаем вторую часть данного видео. А, кстати, продолжение. Вторая часть по ссылке в описании на моем канале, там бомбовые реакции тоже. Добиваем 3 миллиона подписчиков на этом канале, поэтому обязательно подпишитесь. Ну а все звуки в формате mp3 эм вы можете скачать в моем телеграм-канале, ссылочка есть в описании. Акстар, не шуми пока. Поехали. Hey, what's up? What's up? Is that an accordion? Yeah, accordion. Cool. Uh, can you play? Yeah, where from? England. England. Oh, mm, in England, listen this music. I'm listening. that was awesome. Well done. Thank you. Uh, what, what's your favorite song? Um, I don't know. To be honest, what what's that song called again? Uh, it's um Astronomia. Astronomia. It's a Russian okay. song. Yeah. I love that song. Oh, DJ Tony Aiki. Maybe, maybe uh, yeah. uh, you know exactly this uh, England song. Yeah, that's a good song. I like that song. What What do you think about uh, uh, Russian Russia music? And Russian music, yeah. Russian music. Um, I don't listen to Russian music. To be <laughs> honest. it's first time. Uh, <laughs> yeah, yeah. So obviously, I've heard the Astro Astronom Astronomy song, yeah. but I didn't know it was Russian. Yeah, it's a Russian song. Oh my god. <laughs> you. Listen, we can play for you my own song if you want. Okay. Okay. Listen. Why did you hide? <laughs> No, no, no. Listen. Останься одного В моей квартире свет не пробивается в окно Мне не услышит голос никогда вернусь домой Остаться одного Забраться на балкон Среди бетонных блоков нет никого Пустую Коридор без запаха духов И дым от сигарет летит между домов Поверь мне, будет прочно остаться у одного В моей квартире все не пробивается в окно И не слышит голос никогда вернусь домой Остаться у одного, забраться на любовь Среди винтов вновь где-то не Пустует коридор без запаха духов И дым от сигарет летит будет проще снова Остаться у одного Oh my goodness, guys, you are so perfect. Йо! God, really, Really? you are the real musician, guys. <laughs> Thank you. Oh my God. Thank you. Nice to meet you. You are so beautiful. Nice to meet you. Thank you, guys. You too. <laughs> Друзья, только что индонезийки исполнил свою авторскую исполнил песню он, в одного. Исполнил он в одного. Да ты там Вообще-то я под... с тобой играл в одного. Да. А вот если хотите послушать, как он сделал в одного, вот там внизу есть ссылочка. Остаться у одного, в моей квартире свет не пробивается в окно. Ссылочка на прослушивание данного трека на всех музыкальных площадках. Ребята, очень буду рад, если поддержите данный трек, потому что авторское творчество всегда тяжело продвигать. Слушайте, добавляйте к себе, это довольно осенняя песня, я думаю, она вам очень зайдет. Давайте продвигайте его. Он, он Надо. хочет двигаться, у него уже... Dance, move, все дела. Да. Hey. Hello. Привет. <laughs> Да, и вы так тоже подумали сначала, <laughs> что, скорее всего, привет, а не hello. <laughs> Как дела? Нормально. Нормально, сидим. Песни играем. А ну, сыграйте что-нибудь. Сыграйте? Давай. Mostra. Ah, dawaj. Aqui é a Mercy, uau! Uau! Kolejna stana den там заобий собі, побачив аж до дна. лучшие, ребята. А как ты думаешь, а как ты думаешь, откуда мы? <laughs> Ну я уже поняла, мне откуда? уже не Откуда? Скажи только с Израиля, да? Нет, нет, <laughs> мы а... из России. Ай, класс вообще, <laughs> респект, респект. Не, всем адекватным людям, правда, респект. Да, да. Классно, ребятки, Вообще супер. Как дела Спасибо. вообще, в общем? норм, нормально, я знаю. Видишь, будет лучше, когда война закончится. Да, уж точно. Далее. y Venga, chao. Hello. Hello. You are, are you from Spain? Yes, I am. wow. that was my friend asked me for homework. Homework? Yes. We are musicians and we talk and play music. So which kind of music do you like? Oh, I love all kind of music. I also play music, so it's quite good. Can we can we play a song for you? Of course, you can play. Uh, try to guess uh, which uh, which uh, language, Language. Uh, We sing. we sing. Okay? Which language you sing? Yeah. Try to Okay. guess. I In will which try. language, yeah. Да. У ночного огня под огромной луной Темный That's- лес поцеловал На зеленый листвой я тебя целовал У ночного огня я тебе подарил Oh my god, that's so cool! I love it. <laughs> what? What do I... you think? What do you guess? You were like from the north of Europe, maybe? North Europe uh, is, uh, mm. but it's... more more east. More east, yes. Um, I have no idea. I mean, where are Russia? Yeah. You're Russian. Yes. <laughs> but that's not in Europe. <laughs> Eurasia. East Europe. East Europe. no. Russia. Russia is. No. No. <laughs> it's between Asia and Europe, so it's Eurasia. It's between Europe. No, no, no, no, no, no. <laughs> it's more like that. <laughs> Is it Spain music? This. What? Oh. Spain? Allez I want to say that you are uh, best uh, stranger here today, best girl we met. Yeah. <laughs> Thank you. <laughs> I had so much fun listening to you. You made my day, absolutely. Yeah. <laughs> We're sitting here about seven uh, hours. Can you imagine? Seven hours. Yeah. yeah. Oh my god, that's so much. yeah. Where from? I'm from Greece. What about you? Greece? Ah, Nice. We can sing a song and you will say from which country we are. Because we are singer. Okay, go for it. Okay. сыграй. Когда <coughs> <coughs> <coughs> зимой холодною в крещенские морозы Щебечет песню соловей и сами мозы. Когда взлетаешь к небесам и там паришь, пугая звезды А над окном твоим собьют каким-нибудь птицы гнезда Знай, это любовь, с ней рядом Амур крыльями машет Знай, это любовь, сердце не прячь, Амур не промажет. Wait, this is tricky, but it's Eastern Europe, right? Italy. uh, no. Romania. No, no, no. Where are you from? I want uh, guess. <laughs> oh, okay, which which continent? Europe. A oh, Europe continent. But ba are you Balkan? No, no, no, no. Try, try. It's Slavic language. Is it Slavic language? It's big uh, country. Very, very big. Very big <laughs> country. Russia yes. <laughs> Good job, nice, very nice. Like you know, when I heard it, it was a very good start. Like boom, you, you give boom. it to my face, boom. Like yeah. I, I, didn't expect that from the start. Good job. Mm. You have mm. very nice voices and nice skills Wait. in playing your. Hello. Sing for me. Sing for me. In Russia, do you know Masha and the Bear? Masha and Bear, yeah, we yeah. know this. Um, we, do you cartoon, like this cartoon. film? Carton? Yeah. Yes. In, in Indonesia, Masha and the Bear is so viral. Thank you. This is Masha and the Bear. <laughs> <laughs> <laughs> Thank you very much for yeah. dancing and listening. You're very cool. Do you know? Do you know this song? Ura! <laughs> Peace and love. Yeah. Indonesia. Love. Send love, Eurasia. Thank you. Bye. You know bye. this song? Ura! Друзья, на этом все. Если понравилось, обязательно поставьте лайк. Попробуем набрать на этом видео 100 тысяч лайков. Я уверен, что у вас получится. Ну а вторая часть на канале Ромы в описании под этим видео. Переходите, смотрите. Еще раз призываю подписаться на телеграм-канал, а также участвовать в конкурсе каверов на мои авторские песни. Ты была и в одного. Условия конкурса также в моем телеграм-канале. Участвуйте, у вас есть возможность выиграть целую гитару да Винчи. Увидимся да. очень скоро. Пока-пока.